Hear that? damage. 要不，我们可以拖个一两个小时再去，没关系。说说我这些问啊，总算有人讲话了。啊？岛上安静到快要死掉。 好累啊！嗯，等一下，还再出门，大大小小的。他不知道。 喂他，带公威啊！他就不讲话，我有什么办法？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！ 我 get it。Listen。啊哈，果然都是胸甲。好吧，今天真的是什么事都不能干，乖乖的滚去玩。男 <laughs> 的。 我想看牙医啊！就去看牙医啊！我整，看我跑超快的，还能跑超快！大王。 反正我觉得这一版的 bug 好像很多，这版 bug 太多，难度变得很高。不过这个我做了错误决定，还不错玩啊。配悠闲的话，怎样？就是只有随身武器可以用。没错。那你就带随身武器，你带随身武器专精就好了。怎么可能只带随身武器专精？ 但身上所有的配置不行，只有手枪跟急救包、生武器，连这个都不能用，呵呵呵。 这个炮台为什么不能踩上去呢？如果不准。 问号，问号，干嘛？为什么没办法过关？啊，对。 呃。哦，还不少钱。